Çocuklara haber ver. Testereye selamımızı söylesinler. Testereye selamımızı söylesinler. Can Polat, Can Polat, Can Polat, Can Polat, Can Polat. Sen artık saltanat kayığına bindin. Binmesek de bindi derler. Bindi derler. Bindi derler. Bindi derler. selamımızı söylesinler. Testereye selamımızı söylesinler. Can Polat, Can Polat, Can Polat, Can Polat, Can Polat. Sen artık saltanat kayığına bindin. Binmesek de bindi derler bindi mi? Pencere'ye selamımızı söylesinler. Can Polat, Can Polat, Can Polat, Can Polat, Can Polat. Sen artık saltanat kayığına bindin. Bilmesek de bindi derler, bindi derler, bindi derler. Can Polat, Can Polat, Can Polat, Can Polat, Can Polat. Sen artık saltanat kayığına bindin. Bilmesek de bindi derler. Bindi derler. Bindi derler. Bindi derler. Can Polat, Can Polat, Sen artık saltanat kayığına bindin. Bilmesek de bindi derler. Bindi derler. Bindi derler. Bindi derler. Çocuklara haber ver. Testereye selamımızı söyle. Can Polat, Can Polat, Can Polat, Can Polat. Sen artık saltanat kayığına bindin. Binmesek de bindi derler. Bindi derler. Bindi derler. Bindi derler.